欢迎你来参加一日女友系列单元，请你先简单自我介绍。呃，我是双子座，啊，在做外送年，今今年三十岁，啊，身高体重是秘密。有交过女友吗？之前有交过几任，现在没有。你的理想女友类型是？呃，外表顺眼就好啊，希望她能够听懂我的冷笑话。 为什么来参加一日女友呢？因为太久没交女朋友了，有一点点怀念，想找回之前心动的感觉。请你选择眼前其中一样 Black Monster 商品。呃，我选这个。 两边都可以按吗？对，可以混合。整张脸都亮了， <laughs> 而且不会死白，太不可思议了吧！你们找我来拍真的好吗？是不是找帅一点比较有说服力啊？那么接下来，请转过身背对镜头。哦。 请转过身来。你好。嗯，你好。我是你今天的一日女友，我们一起去约会吧。真真的吗？真的啊，走吧。 哎，我跟你讲一个笑话。嗯，好啊。你知道谁到现在还没有手机吗？谁啊？天衣。为什么？ <laughs> 因为天衣无缝。 <laughs> 夏天那么热，你的皮肤看起来是很好哎。我其实刚刚啊，有擦一点欧亿万的日晚霜。你的皮肤真的很好摸哎，让我好想咬一口。来吧。 人呢？再让我一点欧因万绿晚霜啦！